Checklisty to potężne narzędzie, bo ludzka pamięć jest dowodnym instrumentem. Czy zdarzyło Ci się zawracać z lotniska, bo zapomniałaś paszportu, albo pojechać na imprezę bez prezentów, które zostały w domu? No ja zaliczyłem takie doświadczenie. Skoro zapominamy, to jak to się dzieje, że w kabinie odrzutowca jest masa przełączników, a piloci najwyraźniej o nich pamiętają, skoro katastrofy to rzadkość? Odpowiedź brzmi checklisty. Masz listę kontrolną, która pilnuje, byś zrobił wszystko, co potrzeba nim wystartujesz, to odhaczasz. Puk, punkt po punkcie. No ja też mam swoje listy kontrolne. Na przykład przed wyjazdem w delegację sprawdzam, czy mam laptop z zasilaczem, aparat z ładowarką, dyktafon, parasol, kosmetyczkę, bielizny, skarpety i koszulę. Mam w notesie checklisty dla powtarzalnych tematów. Robię listy także dla sporadycznych, skomplikowanych akcji, na przykład na rodzinny wyjazd wakacyjny albo na zakupy w hurtowni. W zarządzaniu checklisty przydają się, gdy delegujesz. Na przykład proszę współpracownika, by załatwiał za mnie tygodniowe raportowanie, zrobiłem listę przypomnienia, odnotować to dostarczył, ostatnie ostrzeżenia, odnotować to dostarczył, diagram, opisać diagram, dostarczyć raport. Niech checklisty będą Twoim nawykiem, a dzięki temu spokojniej i skuteczniej zrealizujesz swoje cele. Każda podróż może być przyjemna, gdy dużo latasz. Po prostu masz wtedy odruch radzenia sobie w nowych sytuacjach, a rozwiązania same przychodzą Ci do głowy. Co jeśli tylko raz do roku gdzieś lecisz i jeszcze okropnie się tym przejmujesz? Radzę Ci opracować schematy działania na nieprzewidziane sytuacje. Po pierwsze, rób wszystko pół godziny za wcześnie.